OK, Stefan Webb yn swyddfeidd cymwysterau Cymru. Dyn ni yma'r yn meddiannu y swyddfeidd oherwydd bod ni eisiau gweld addysg Gymraeg i bawb. A hyn y bryd, 80% o blant Cymru ddim yn cael dysgu Cymraeg yn iawn. Mae'n rhaid Cymraeg yn ail iaith. Mae gwleidyddion wedi cytuno bod y ddim yn gweithio. Mae academyddion wedi cytuno bod y ddim yn gweithio. Ond yn anffodus, dyna beth sydd gyda ni, a maen gweithio i i wella pethau yn lle newid e. Be dyn ni eisiau gweld ydy cyfle i pawb dysgu yn y Gymraeg a thrwy y Gymraeg gyda'n y ffordd naturiol i ddysgu. Stefan Webb, uh, occupying the offices of Qualifications Wales, who demanding addysg Gymraeg i bawb, Welsh education for everybody. Um, at the moment, 80% of children in Wales are not being given the opportunity to gain the Welsh language. They're being taught Welsh as a second language, as a foreign language. It's not natural. It doesn't work. The politicians have accepted it doesn't work. The academics have accepted it doesn't work. And yet they're talking about reviewing it and changing a little bit. That's not right. We need to change this now We can't wait another two or three years. We need to see the end of Welsh as a foreign language, a second language. We need to transfer all the children in Wales to learn their own language, Welsh.